乗せなきゃいけねえんだよバカお皿がキティちゃんかわいいお皿じゃなくてハンバーグ見てくれるもはや食べ物じゃないですねそれはあかんそれはそれはあかんそれはやこれ言っていいこと